Hello，大家好，我是 Nina，一名居住在美国的地产经纪和注册会计师，欢迎来到我的频道。众所周知哈，美国呀是一个什么都喜欢征税的国家，吃饭呢要缴税，买东西也要缴税，收入当然要缴税，那么房产买卖更是要交税的啦。所以啊，了解一些基本的税务知识是非常的重要的。那今天呢，就让我们来一起聊一下，外国买家在美国购买房产后，都会涉及到哪些税务相关的问题。 首先呢，最大的一个大头就是我们的 property tax，也就是房地产税了。房产税呢，相信很多小伙伴都会有所了解。美国的房产税呀，每年需要分两次缴纳，截止日期呢分别是十二月十号和四月十号。那每次缴纳的税款呢为该年税款的一半。这个税款呢，各个州、各个县会根据当地的财政需要而制定，所以啊。 大部分地区的房产税税率都会不太一样的，比如说吧，没有城建税的老城区呢，税率可能会在百分之一左右。举个例子呢，就是 Pasadena。那么还在建设中的新城市呢，基本税加上城建税会一起对该市的居民征收，这个税率啊可能会去到一点八左右。比如说尔湾。 那当然呢，我只是举一个例子，真正的房产税呢，还要以当地政府要求为基准。接下来呢，我们再说一下房产的出租所得税。一般来讲啊，作为外籍人士在美国以个人名义购买房产，如果该房产有了租金收入，那么获得的租金收入呢，便属于美国境内的收入了，这个呀就需要缴纳出租所得税了。理论上来说啊。 外籍房东在美国有租房收益，国税局呢会暂扣百分之三十的租金月毛利。打个比方来说哈，你在尔湾拥有一栋房产，月租金收益呢是三千美金，那么三千的百分之三十，也就是九百美金就要被国税局暂扣。我们英文呢称作为被偷 g 你一定想问啊，怎么这样？大部分时间出租房的房租都会被用来付各种费用、各种开销，何谈收益呀？ 其实啊，IRS 这样做只是为了让外国房东乖乖报税而已。如果外国房东及时的申请外国纳税人识别号，即 ITIN，英文全称呢就是 Individual Taxpayer Identification Number。那么申请了这个税号之后呢，并及时的向 IRS 提供了 IRS 的表格 W- H ECI，然后呢每年都有及时的报税，这样啊便可以不再被预扣那百分之三十的预扣款了。 至于税表上报多少收益，税务交多少，当然是出租收益减去我们合法合理的开销以后，再按照相应的税率来计算。很多时候啊，除去这些费用之后，所欠的税款是极少，甚至是没有的。那什么是合法合理的开销呢？我呀，之前有出过一期投资房、出租房净收入避税抵税的视频，感兴趣的小伙伴呢，可以看一下。接下来啊，让我们再说一下房产出售的利得税。 那么房产出售立得税呢？这个要分投资房还是自住房。我呢之前有出过一期讲过投资房的终极延税秘籍，也就是一零三一等类交换的视频，没看过的小伙伴一定要去看一下，因为呀。 合法合理的延税优势呢，就能让你在房产投资市场不断的用钱来滚钱，就好像滚雪球一般，越滚越大，越滚越多。那么自住房的利得税啊，我也有讲过一个二十五万美金和五十万美金的免税额的视频，这里呢我就不做赘述了。感兴趣的小伙伴呢，可以去米娜房财税频道找一下。最后呢，我们今天要说的就是赠与税和遗产税的问题了。那么当一个人呢，把他在美国拥有的不动 产或者是其他，比如说动产或者是钱等等，赠与他人时，这个时候啊就会产生赠与税的问题。那么要注意的一点就是，在美国啊，赠与人需要缴纳赠与税，而非受赠人。当然了，这个有每年每人以及终身免税额的条款。 之前呢，有小伙伴向我咨询过相关的问题，为此啊，我还特意的做了一期很详细的视频给大家来分享。那么，如果您也对这个有所问题、有所疑问的话，请去看我那期赠与税与遗产税的视频。好了，以上呢就是今天的视频。如果你喜欢这个视频，记得给我点个赞、订阅、转发加评论哦。我是妮娜。如果你对美国房产感兴趣，或者是想咨询我的小伙伴，欢迎联系我。那么，我们就下期视频再见了，拜拜。